Fala aí galera, Jeremias para mais um vídeo aqui no canal. Se você que não for inscrito, se inscreve aí no canal. Ativa o sininho aí para não perder tá perdendo nenhum vídeo aí galera. Não esquece de deixar o like aí galera. E me segue lá no Instagram né? Bora pro vídeo aí galera. Fala aí galera, Jeremias para mais um vídeo aqui no canal. Se você que não for inscrito, se inscreve aí no canal. Ativa o sininho para não perder tá perdendo nenhum vídeo aí galera. Não esquece de deixar o like aí galera. E me segue lá no Instagram, né? Bora pro vídeo aí, galera. que el Música